à Dieu. Si vous êtes là-bas et vous savez que Jésus est là maintenant, je dis gloire à Dieu. La solution divine pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. Le salut pour tout le monde. Et la touche divine dans votre vie pour chacun, pour toi en particulier ce soir au nom de Jésus nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu aimes chacun. Et ta miséricorde, ta puissance, et ton amour, et ta compassion, et tes miracles sont pour tout le monde. Et pourquoi, Seigneur, nous demandons ce soir, personne n'échappera à la puissance et à leur solution au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à chacun. Nous tous qui sommes là, sur ce terrain, je prie que votre venue ne soit pas vaine au nom de Jésus. Dans toutes nos églises, et toutes les églises connectées, tous les pays et tous les continents, je prie que la touche divine ait effet dans chaque vie au nom de Jésus. Ce soir, nous venons pour la touche divine. Comment cette touche divine vient sur toi? Comment la solution divine pourra venir dans ta vie? Comment vous connecter Qu'est-ce qui réellement nous connecte à la touche du ciel, à la touche de Dieu, à la touche de Christ Qu'est-ce qui nous connecte au Sauveur Qu'est-ce qui nous connecte au Seigneur Qu'est-ce qui nous connecte au miracle Même aujourd'hui, il y a un seul mot, l'évangile. Quelqu'un aide-moi à crier évangile. En acte des Apôtres, chapitre 14 verset 7. Acte 14, verset 7. Et il dit annoncèrent la bonne nouvelle. Ça, c'est le mot. Et il y annoncèrent l'évangile. Verset 8. On dit, verset 8, à l'Istre se tenait assis un homme impotent et il y a une personne là-bas sur ce terrain. Il y a une personne là-bas, là où tu es. Ce soir, c'est ta soirée. C'est toi que la puissance de Dieu va toucher ce soir au nom de Jésus. À l'Istre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. On nous dit dans le verset 9, il, verset 9, il écoutait parler Paul. Comme tu entends ce soir, ce que tu entends va se traduire en salut dans ta vie, va se transformer en miracle dans ta vie, va se transformer en solution divine dans ta vie au nom de Jésus. Il écoutait cet homme-là, cet homme impotent, cet homme désespéré, cet homme apparemment désespéré, écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri et qu'il avait la foi pour être guéri. Vous savez, ce soir, c'est ce qui va arriver dans chaque vie parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu écoutes l'évangile, l'évangile du salut, l'évangile de la puissance, l'évangile de la guérison, l'évangile de la délivrance, l'évangile de la solution totale, la solution divine dans ta vie. Et lorsque tu entends et tu réponds à ce que tu entends, un miracle aura lieu dans ta vie. répète, un miracle aura lieu dans ma vie. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Dit, dit d'une voix forte, Lève-toi. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Miracle. Et il se leva d'un bond et marcha. La solution divine. Il se leva d'un bond et marcha. La puissance est descend du ciel comme elle descend vers toi ce soir. Dis, elle vient vers moi ce soir. Aujourd'hui, nous parlons. Comme je considère ce passage, je vous parle du message intitulé l'évangile de la solution divine. L'évangile de la solution divine. cet évangile veut dire la bonne nouvelle de la solution divine. La bonne nouvelle te parviendra. Et cette bonne nouvelle va accomplir des produits dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vous ai lu l'histoire. Et quand vous regardez l'histoire, qu'est-ce que vous voyez Premièrement, vous voyez l'importance de l'homme. Ça, c'est notre situation. Quelle est notre situation sommes désespérés. Quelle est notre situation Nous cherchons la solution. Quelle est notre situation Nous avons des problèmes et nous n'avons pas trouvé de solution au problème l'importance de l'homme, notre situation. Deuxièmement, l'importance du message, notre solution. Le message céleste, le message concernant Christ, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui sauvera chacun. L'importance du message, notre solution. Deuxième point donc, l'importance du message, notre solution. Troisièmement, l'impartition. L'impartition. Quelque chose viendra sur ta vie ce soir. L'impartition Quelqu'un crie, impartition. La puissance dans ta vie, la gloire dans ta vie, la solution dans ta vie. Ensuite, quel que soit ce qui te liait ce soir, c'est la soirée, il y aura l'impartition dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point donc, l'impartition du miracle, notre salut. Premièrement, notre situation. Deuxièmement, notre solution. Et troisièmement, non, le salut. Revenons au premier point maintenant. Premier point, l'importance de l'homme, notre situation. Ce que nous disons, la condition de cet homme, le désespoir de cet homme, de cet homme-là, et la pauvreté de cet homme, l'incapacité dans la vie de cet homme, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme tout homme. L'importance de l'homme, notre situation. Laissez-moi vous le lire encore. En acte des Apôtres, chapitre 14, lisons à partir du verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais, voyez ceci, et qui n'avait jamais marché qui n'avait jamais marché. Comment peut-on dire que c'est notre situation Premièrement, il n'avait pas marché, n'a marché pas de lui-même. Sans aide, sans secours, sans la puissance. On ne, sans la puissance de la puissance miraculeuse de Dieu qui soutient au nom de Jésus-Christ lui-même, il n'avait jamais marché, il ne pouvait rien faire. Ça, c'est la situation de tout homme sur terre. Nous sommes nés dans ce monde. C'est pourquoi David a dit, je suis né dans, ma mère a conçu dans le péché et j'ai été conçu dans le péché. Parce que tout homme, depuis la chute d'Adam et Ève, tout homme est désespéré et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi Job a dit, quiconque est né d'un homme d'une femme est impure. Parce que sans l'aide venant d'en haut, nous ne pouvons pas avoir un pouvoir, une force pour tenir, tenir droit et tenir droit et faire ce qu'il nous faut faire. Donc, premièrement, ça c'est notre situation. L'homme ne marchait pas de lui-même. Voyez, et toi aussi, tu ne peux pas mener la bonne vie. Tu ne peux pas marcher et grandir, faire ce que tu dois faire de toi-même. Sans lui, tu ne peux rien faire. Mais Dieu merci ce soir, Christ est là. À tes côtés, Christ est là. Partout où tu es, dans ta maison, dans l'église locale, dans l'un hôtel, partout où tu es présentement, ce soir, ceci te parvient. Et ce que tu n'arrives pas à faire de toi-même, le Seigneur le fera pour toi ce soir au nom de Jésus. Voyez ce verset encore, et qui n'avait jamais marché et qui n'avait jamais marché, même pas avec un soutien. Donnez-lui un soutien, soutien matériel, soutien spirituel, soutien religieux, soutien psychologique, tout de même, même avec un soutien, cet homme n'avait jamais marché, il ne peut pas marcher. Nous avons enduré beaucoup de choses dans la vie. Oh, s'il y avait tel soutien, oh, le soutien de l'éducation, oh, peut-être je peux me lever et je peux marcher et je peux aller partout où je veux. Peut-être je peux même aller au ciel, marcher droit pour le ciel. Mais même avec le soutien de la psychologie, de la philosophie, de l'éducation, de la civilisation, de la religion traditionnelle, religions traditionnelles, quel que soit ce que nous avons, vu, mais de lui-même, il n'a pas pu le faire. Même avec le soutien humain, il n'a pas pu le faire. Et toi aussi, comme tu viens aujourd'hui, tu viens à Christ. Euh, parce que ce que la religion ne peut pas faire, ce que l'éducation ne peut pas faire, ce que la psychologie ne peut pas faire, ce que la civilisation ne peut pas faire, Christ euh, le fera pour toi aujourd'hui. Est-ce que toi tu es là-bas? Je dis ce soir, ce soir c'est ta soirée. Cet homme troisièmement, il était incapable de marcher comme les autres. Parce qu'il les voyait marchant comme les autres. Il avait le désir. Oh, il voulait être. Mais vous savez, nous, nous avons entendu parler d'Enoch, nous avons entendu parler de Noé, nous avons entendu parler d'Abraham, comme il a marché, il a marché, il a marché avec Dieu. Et nous disons, oh, comme eux, je vais marcher. Maintenant, nous essayons. Nous tournons une nouvelle page, nous faisons des résolutions, et nous disons, ah, je vais être bon, je vais être meilleur, je vais marcher dans la voie du Seigneur, dans la voie de la justice, comme les autres. Mais l'homme n'a pas pu marcher comme les autres ont marché, et toi aussi, tu n'arrives pas à le faire tu n'arrives pas à marcher comme les autres, comme Daniel, comme Samuel. Tu ne peux pas marcher comme ces grands hommes, ces grandes femmes des temps anciens. Ils n'ont fait pas la grâce. Et tu dois marcher comme les autres. Voilà ce que je t'introduis. Il te faut donc la grâce de Dieu. Oh, gloire à Dieu, cette grâce est là ce soir. Pour toi, elle est là ce soir. Pour moi, elle, elle est là ce soir. Et je prie que cette grâce qui a aidé Enoch, qui a aidé Noé, qui a aidé Abraham, qui a aidé Samuel, qui a aidé Paul et tous les autres, cette même grâce et cette même puissance viendra dans ta vie ce soir. Elle va t'aider. J'ai dit, elle va t'aider. L'homme ne pouvait pas marcher de lui-même. Deuxièmement, il ne pouvait pas marcher même avec le soutien, le soutien humain. Troisièmement, il, était incapable de marcher comme les autres. Maintenant, comme il était né, il a vu son père certainement. Lève-toi, va, viens et marche. Et comme il voyait son père, tel père, tel fils, je vais comme mon père. Je vais marcher comme mon père. Quatrièmement, l'homme n'avait jamais marché. Il voulait, il désirait le faire. Il s'est dit, si mon père marche, moi aussi je vais marcher. Mais il n'a pas pu marcher comme son père. Nous avons un père au ciel. Et il veut que nous marchions avec lui, marcher comme lui. Il est notre père, il est notre créateur, il est notre fabricant. Et c'est lui, le Dieu des cieux. Je viens si je peux seulement faire ce que le Père fait. Mais vous savez, nous ne pouvons pas parce que nous sommes nés impotents. La, puissance du ciel n'est en aucun. Elle n'est dans aucune créature pour marcher comme Dieu. En réalité, marcher comme Dieu, c'est ce que nous appelons la piété. La piété. Vivre comme Dieu, marcher comme Dieu, parler comme Dieu, fort comme Dieu, bouger, aller partout comme Dieu, vaincre tout défi comme Dieu. Mais on n'arrive pas dans notre force. Et l'homme n'avait jamais marché. Il ne pouvait pas marcher comme, Dieu. Cinquièmement, il ne pouvait pas marcher droitement. Vous savez, la Bible dit que les pieds des paralytiques sont paralysés. S'il essaie de marcher, il va... Et c'est ce qui, qui nous arrive. Parfois, nous pensons, je fais le bien, je marche comme ci, je marche comme ça. Et quand vous voyez votre image prise du ciel, vous dites, oh, je ne savais pas que c'était mauvais comme ça. Vous voyez, tous les mensonges, quelle que soit la beauté, quelle que soit la bonté, quelle que soit la manière dont on est apprécié sur la terre, quand le ciel, quand la photo est prise du, ciel, quand ta photo est prise du ciel, tu tu titubes, tu ne marches pas droitement. C'est pourquoi nous sommes venus là ce soir. Ce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution par nos forces humaines. La solution est venue maintenant. Par la foi, tu vas marcher droitement. Dans sa puissance, tu vas marcher droitement. Et comme tu te connectes au Seigneur Jésus-Christ, tu vas marcher droitement au nom de Jésus. Ce que le Seigneur nous fait donc comprendre, c'est que quand vous regardez cet homme, il était né de cette manière. Il était impotent depuis sa naissance et il était boiteux de naissance. On dit qu'il n'avait jamais marché. Alors, avez-vous jamais marché parfois Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, est-ce que toi tu es chrétien Il dit, oui, je suis chrétien. Pourquoi tu dis que tu es chrétien Je suis né, j'étais né dans, une, dans un foyer chrétien. Ah, te voilà. Tu étais né au garage. Ça ne fait pas de toi un, un véhicule, non Tu es né où, les brebis et les animaux sont élevés. Cela ne, ne fait pas de toi une brebis. Mais si tu veux avoir cette puissance, cette capacité pour marcher dans la justice, tu dois naître la deuxième fois, né d'en haut et né par la puissance et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci il est pour toi aujourd'hui. J'ai dit Dieu merci, c'est pour toi aujourd'hui. Parce que cette puissance du ciel, comme tu te connectes à Jésus-Christ et tu dis, j'accepte, je crois, Jésus-Christ est mon sauveur, tu naîtras de nouveau, né de nouveau, né une nouvelle fois. Ainsi, tu pourras marcher droitement. Septièmement, il était incapable de marcher sur la voie. Oui, il connaissait le chemin, il pouvait voir le chemin, il dit, voici la voie. Oh, si je veux réussir, voici le chemin du succès. Si je veux être heureux, voici le chemin du bonheur. Si je veux être droit, voici le chemin de la justice, de la droiture. Si je veux avoir la prospérité, voici le chemin. Alors, dans, dans son cœur, dans son esprit, il voulait se lever et marcher sur le chemin, mais il n'arrivait pas. Il n'avait jamais marché. Beaucoup d'entre nous connaissons la bonne, voie. Nous connaissons les dix commandements. Je vais marcher dans, sur le chemin. Nous commençons le sermon sur la montagne. Oh, quel message Jésus-Christ n'a-t-il pas prêché Il a dit, voici comment il faut vivre. Et voici comment il faut vivre. Et je veux me lever et le faire. Mais, vous savez, nous sommes nés avec cette paralysie dans notre vie morale, dans notre vie spirituelle, dans notre homme intérieur qui n'avait jamais marché. Nous n'arrivons pas à marcher sur le chemin, le chemin qui conduit au ciel, le chemin qui conduit à la gloire, à moins que la solution divine et le sauveur divin et la puissance divine viennent sur notre vie. Alors, par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher droitement. Tu vas marcher droitement. Tu vas marcher dans la justice et tu marcheras le chemin étroit qui conduit au ciel au nom de Jésus. Si je parle de toi là-bas, où es-tu là-bas? Donne-moi un grand Amen. Voyez Romain, Romain, Romains, chapitre 7. Lisons ici le verset 15. Toutes ces choses que je décris, tout cela mis ensemble ici en Romain, chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, moi-même, ma connaissance me condamne, et moi-même, tout ce que je connais, les choses que je dois faire, je n'arrive pas à les faire, qui, n'avaient jamais marché, car je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Cela décrit l'homme, cela décrit tout homme, cela te décrit. Mais ce soir, cette histoire va changer. Ton histoire va changer ce soir. Dis mon histoire va changer ce soir. Christ viendra dans ta vie et Christ va changer ton histoire. Premièrement, l'importance de l'homme, notre situation. Deuxième point maintenant. Point deuxième, deuxième point, l'importance du message, notre solution. L'importance du message, notre solution. Le message est la parole. La parole est l'évangile. Et comprenez, toute bonne chose que vous voyez sur terre est venue par la parole. Au commencement, Dieu a dit feu qui qu'il y ait et il y y aura la lumière dans ta vie ce soir, la lumière ce soir dans ta famille, lumière ce soir dans, sur ton chemin et cela vient par l'écoute du message qu'il y ait Il y aura dans ta vie ce soir au nom de Jésus. L'importance du message, notre solution. Si nous voulons avoir la solution, et toi tu auras la solution. J'ai dit, toi tu auras la solution. Cela vient par le message. Voyons Acte, chapitre 14, verset 7 et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Et là, ils y annoncèrent la bonne nouvelle, l'évangile. Paul et Silas, pourquoi devez-vous prêcher l'évangile Pourquoi ne pas aller là-bas et dire, paralytique, lève-toi Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile Pourquoi ne devons-nous pas dire, voici la solution divine Alors, et sans aucune adoration, sans aucune parole et sans le message, nous pouvons dire aveugle, ouvrez-vous là-bas, paralytique, levez-vous et marchez. Certains disent, je n'ai pas du temps pour écouter quelque chose. Tout ce, pour pourquoi je suis venu, c'est la solution divine. Prononcez seulement et je vais l'avoir. Tu dois d'abord compter un avant de compter deux. Et vous devez compter, compter deux avant de compter trois. La parole d'abord le message d'abord. Ensuite, le miracle viendra. Est-ce que je peux vous dire quelque chose Comme tu es là, prêtant attention à la parole, les prodiges vont suivre après. Comme tu es là-bas, prêtant attention au message, les miracles vont venir dans ta vie au nom de Jésus. C'est le message qui nous dit, qui nous parle de Christ, qui nous parle de Dieu, nous parle de ce qu'il peut faire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, comment savoir sans, sans la parole Comment le savoir sans le message C'est la parole qui nous amène à savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment le savoir sans le message Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Alors, les enfants, les fils et les filles de Jacob ne périssent pas. Comment le savoir C'est le message. L'importance du message, notre, ça c'est notre solution. Voyez Romains, chapitre 1, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Vous savez, à cause de l'évangile, l'évangile nous parlons, et ils ont, ils annoncé la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il nous parle de sa naissance virginale, il nous parle de sa vie sans tâche, l'évangile nous parle de sa mort de substitution, cela nous parle de son ensevelissement et il nous parle également de la résurrection glorieuse. C'est ce que nous entendons, c'est l'évangile de Christ. Alors il dit, c'est la puissance de Dieu l'évangile que nous écoutons, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance ce soir va changer ta vie. Où es-tu là-bas? Elle va changer ta situation au nom de Jésus. C'est la puissance qui brise les, qui, les C'est la puissance, la puissance de Christ qui ôte tout obstacle et toute démarcation entre toi et la solution et maintenant, comme le message vient du ciel et que les miracles suivent et le salut suit également toute obstruction entre toi et ton salut, toute obstruction entre toi et ton handicap, tout est balayé maintenant. Le message vient que je vous prêche. Les miracles viennent après. Et le salut vous parviendra directement au nom de Jésus. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Vous voyez, il y a des gens, ils ont honte de leur solution. Ils ont honte de la puissance de Dieu. Et quand Paul ou Silas ou Timothée ou bien l'évangéliste là ce soir, quand il dit « Si tu veux Christ comme ton sauveur personnel, pour que la solution vienne dans ta vie, pour que les impossibilités deviennent possibles dans ta vie. Il regarde ici, il regarde là-bas. Il voit quelqu'un là-bas, il dit, ah, je ne veux pas que cette personne sache que je donne ma vie au Seigneur. Il a honte de l'évangile, il a honte du miracle, il a honte de la solution, il a honte de la provision du ciel pour sa vie. Toi, tu n'auras pas honte. Moi, je n'aurai pas honte. Paul n'avait pas honte, à cause du saint des religieux de son temps, ou à cause de son histoire passée, ce qu'il savait qu'il avait été, ce qu'il savait qu'il avait fait. Quand il a écouté le message, quand il a écouté l'évangile, quand Christ lui-même lui a parlé, il s'est soumis, comme toi tu vas te soumettre ce soir. Comme toi tu vas te soumettre ce soir. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu. Voyez cela C'est la puissance. Voyez cela C'est la puissance. C'est pas c'était. Vous savez, certaines personnes disent, oh, oh, je souhaiterais avoir vécu autant de Paul quand l'évangile était puissant et fort. Oh, j'aurais souhaité avoir vécu en leur époque où la solution venait toujours. Car c'est, c'est au présent, ce soir, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. J'ai dit, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, pour le salut. Le message que Dieu te donne, que Dieu nous donne, ce message va nous faire quitter la voie de la destruction, va nous faire quitter la voie de la perdition et te détournera du chemin qui conduit en enfer. Et maintenant, le salut viendra pour toi. Félicitations, le salut viendra pour toi. Je me réjouis avec toi ce soir. Le salut. J'ai dit le salut, la rédemption, la justification, la puissance de Dieu qui change les vies, elle viendra pour toi ce soir au nom de Jésus. C'est la puissance de Dieu pour le salut, Voyez ceci, voyez ceci, de quiconque, quiconque, quiconque, qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit quiconque veut dire quoi Est-ce que tu es dedans Est-ce que tu fais partie de tout quiconque là Peu importe qui tu es. Je suis ignorant, c'est pour toi. Je suis éduqué, c'est pour toi. Je suis élevé, c'est pour toi. Je suis en bas, c'est pour toi. Je n'ai jamais été à l'église avant, c'est pour toi. Je ne sais pas pourquoi ceci peut arriver. C'est pour toi. C'est pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Pour quiconque croit. Je crois. Je crois. Quelque chose que les autres disent, moi je crois. Quelque chose que les autres font, moi je crois. Quelque chose que les autres ne font pas, moi je crois. Cet évangile, ce message te parviendra et comme tu crois ce soir, ta solution divine est venue et dit du juif premièrement, le religieux, puis du grec. Vous savez, il y a certaines personnes, le juif premier premièrement, ils disent, bon, je suis un juif, dans le sens spirituel, je vais à l'église, je vais à l'église, j'ai été baptisé en tant qu'enfant, et Ensuite, je prends la Sainte-Seine. J'ai été confirmé. Maintenant même, j'ai J'ai été dans la ville sainte. Oui, du juif premièrement, qui est religieux. Bon, c'est bon que tu lis la Bible. C'est bon que tu observes tous ces festivals religieux du grec, du juif premièrement. Et ça te bien. Puis, du grec, du barbare, celui qui ne connaît rien du tout de la religion. Je n'ai jamais été là-bas. Quel que soit ce que tu es, et quel que soit le côté d'où tu viens, ce, ce message de la solution, de la solution divine et de la puissance divine, c'est pour tout le monde. C'est pour moi. J'ai dit, est-ce que c'est pour moi? Dis-le pour toi, non? C'est pour moi. Et comme tu crois à l'évangile, à ce message qui vient du ciel, et dit c'est pour tout le monde, l'évangile de Christ, c'est l'évangile de puissance, c'est l'évangile du salut. C'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. L'impartition. Une fois encore, quelqu'un dise impartition. C'est comme ça que tu veux dire ça? Ça vient. J'ai hein. dit, ça vient. Hein. Comme tu viens aujourd'hui et tu dis, oui Seigneur, je sais que c'est pour moi l'impartition du miracle, notre salut, mon salut. Dis-le nom, mon salut. Peu importe où tu es et peu importe ton problème, peu importe les impossibilités de ta vie, ce salut est maintenant venu et c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. L'impartition du miracle, notre salut. Je veux que vous reveniez à acte, en acte, acte des apôtres, chapitre 14, 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, ça c'est l'attention. Ça c'est l'attention totale. Ça c'est l'attention non partagée. Il écoutait la parole. Il n'a pas, pas permis à quelque chose de le distraire. Parce qu'il savait, mon moment est venu, ton moment aussi est venu. Et il dit, il écoutait parler Paul et filtra les regards sur lui et voyant, Paul regarda. Paul le regarda. Et il regardait aussi Paul de façon... Et, voyant, Paul voyant qu'il avait la foi pour guérir. Verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi, de droit sur tes pieds. Voyez, ce commandement, lève-toi droit sur tes pieds. Et si le Seigneur nous vient aujourd'hui, nous étions impotents, nous étions impuissants, nous étions désespérés. Et le Seigneur dit à tous, lève-toi droit. Il nous dit premièrement, physiquement, lève-toi. Je n'arrivais pas à faire cela avant. La puissance sera injectée dans ta vie et physiquement. Lève-toi et tu vas te lever. Les pieds paralytiques vont se lever. Les os brisés vont être vont être rétablis. Physiquement, lève-toi, mais moralement, moralement, lève-toi droit. Tu, tu nageais dans le péché, tu n'arrivais pas à te lever, ta vie était sale, ta vie était souillée. Mais l'évangile qui va transformer ta vie, l'évangile qui va changer ta vie physiquement, lève-toi moralement, lève-toi droit. Ta vie sera droite à part de ce soir. Les choses que tu n'arrivais pas à faire de toi-même, la puissance de Christ viendra à toi ce soir. Et ce sera fait au nom de Jésus. Physiquement, lève-toi droit. Moralement, tiens-toi droit. Spirituellement, tiens-toi droit. Vous savez, la parole de Dieu comme nous venons au Seigneur, avant de, nous n'arrivons pas à le faire avant. C'est tout le monde. Nous, nous tout le mal, le péché. Nous n'avons pas la force spirituelle pour résister aux tentations. Mais maintenant, comme la puissance vient dans ta vie, spirituellement, lève-toi droit. Quiconque s'est donné au Seigneur ou va se donner au Seigneur au cours de cette croisade de la solution, divine, la puissance pour se lever, la puissance pour se tenir droit et la puissance pour tenir ferme viendra dans la vie de chacun au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un bon amen de solution divine. Physiquement, lève-toi. Moralement, lève-toi. Droit. Spirituellement, lève-toi droit. Tiens-toi ferme. Doctrinement, tiens-toi ferme. Vous savez, il y a des gens, vous ne pouvez pas dire ce qu'ils croient. Et ils tiennent la Bible, ils trimballent la Bible, mais ils n'arrivent pas à tenir ferme. Si ils disent que je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, cette semaine, voici ce qu'ils croient. La semaine suivante, ils croient autre chose. Le Seigneur vient pour toi ce soir et dit, je veux t'aider. Il va t'aider. J'ai dit, il va t'aider. Aider. Sur le plan doctrinal, tiens-toi debout ferme. Tu tiendras ferme. Inébranlable. Je n'ai pas entendu ton amen. Inamovible. Tu tiendras ferme au nom de Jésus. Maintenant, courageusement. Vous savez, ceux qui n'ont pas de courage, ils ont peur. Ils n'arrivent pas à tenir pour quoi que ce soit et il n'arrive pas à tenir pour la droiture. Mais le Seigneur vient vers toi maintenant et il dit courageusement, tiens, tiens seul, comme Daniel. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que buvait le roi. Il demandait donc à l'unique de ne pas l'obliger à consommer. Shadak, Meshach et quand le a dit si je décide de vous jeter dans la fournaise ardente, où est le Dieu qui va vous délivrer de ma main Alors, certains n'arrivent pas à tenir seuls. Ils n'ont pas le courage, mais quand l'évangile te parvient avec la puissance, tu vas tenir. Je vais tenir. Tu es capable de tenir courageusement debout seul. Ainsi, Mécanèse était en colère la colère de Nakanéza ne veut rien dire. Quelqu'un aide-moi, crier rien. Quel que soit ce qu'il dit, quel que soit leur fureur, quand toi tu prends la décision et tu dis aujourd'hui, je vais avoir ce commandement qui dit lève-toi, je vais tenir courageusement et je vais tenir seul. Premièrement, physiquement, lève-toi. Deuxièmement, moralement, lève-toi droit. Troisièmement, spirituellement, lève-toi droit. Quatrièmement, sur le plan doctrinal, lève-toi ferme. cinquièmement, courageusement, lève-toi seul. Sixièmement, avec support, avec chrétien. Comme nous sommes avec Christ, hein, nous avons la nature de Christ, hein, nous avons la vie de Christ. Hein. Nous devons aider les autres et quand les autres souffrent, nous pouvons sympathiser avec eux. Quand les autres on un fardeau porter, nous pouvons ça avec eux. Nos vies sont, tellement totalement transformées maintenant. Et avec soutien, nous tenons avec les autres. Septièmement, distinctement, en supportant distinctement, nous tenons, nous nous distinguons. Nous nous distinguons. Distinguez-vous de la foule. Comme les autres sont corrompus comme nous parlons de la corruption dans nos pays, au bureau, au marché, dans le système éducatif, partout, même dans les politiques. Maintenant, Christ vient à toi. Comme Christ parvient, tu retournes à ce même bureau et la puissance du Seigneur va te tenir. Et tu vas tenir et te distinguer au nom de Jésus. Je vais me distinguer. J'ai dit, je vais me distinguer dans tes comportements, dans ton caractère, dans ton style de vie, et la grâce de Dieu, et la puissance de Dieu, et le salut de Dieu te parvient aujourd'hui. Tu vas te distinguer au nom de Jésus. Maintenant, objectivement, vous savez, si tu vas tenir dans la vie, et tu dois, et si tu veux tenir dans la vie, il faut une détermination, il faut un désir, et il faut quelque chose pour lequel tu dois pouvoir, tu veux te singulariser. Et quiconque te connaît saura que les vents ne peuvent pas t'emporter par-ci, par-là. Parce que tu tiens pour quelque chose. Tu tiens pour quelque chose. On nous a dit que si tu ne tu peux pas tenir pour quelque chose, tu vas fléchir pour toute chose. Pour n'importe quelle chose qui vient, quand ça souffle sur toi, parce que tu n'as tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu n'as pas, tu n'es pas quelqu'un qui a la diligence. Tu n'es pas quelqu'un qui dise je tiens pour ceci et c'est ce pour ça je tiens. Toute autre chose qui viendra, toute erreur, tout ce qui viendra, je ne suis pas pour cela. Je tiens pour quelque chose. Tu tiendras pour quelque chose. Tu tiendras pour Christ. Je dis tu tiendras pour Christ. Lève-toi, lève-toi pour Jésus. Debout, debout, soldat de la croix. Vaillant dans votre vie. Tu vas au bureau. Partout tu vas, tu comprends. Les autres vont courber, les autres vont fléchir, les autres vont tricher, les autres vont passer par des raccourcis, les autres vont mentir, les autres vont faire des choses. Mais toi, tu vas là-bas en comprenant que la grâce pour tenir est venue dans ta vie et de façon objective, tu tiendras pour quelque chose. Amen dans votre vie. Ce n'est pas comme un Amen d'Abuja. Premièrement, socialement, vous tenez du bon côté. Socialement, Quand vous vous promenez dans la société, les autres ont la tête par terre et les pieds en l'air qui suspendent dans l'air, et c'est ce que tu faisais avant aussi. Ils disent tout mauvais, ils font toutes mauvaises choses, ils font tout chaque jour, ils sont à la renverse. Mais maintenant, tu dis, j'ai le commandement, et le commandement m'a donné, et dit, lève-toi droit. Alors, socialement, dans la société, tiens, du bon côté, dixièmement, dans la famille, mari et femme, ça dit, entre mari et femme, parents et enfants, tenez, tenez à côté les uns des autres, tenez les uns pour les autres. C'est pas quand la femme a un défi, ramasse tes bagages et va là, on ne pourra pas te voir. Tu fuis les problèmes, tu ne fuis les problèmes, tu ne les fuis plus. Parce que la, situation, la solution vient dans ta vie. La solution est venue dans ma vie. Le mari va tenir à côté de la femme. La femme va tenir à côté du mari. Les parents vont tenir à côté des enfants. Et les enfants aussi vont, comme les parents prennent de l'âge, ils vont tenir à côté de leurs parents, dans la famille nous avons le commandement du Seigneur et la grâce nous parviendra et la puissance nous parviendra et nous allons tenir les uns pour les autres au nom de Jésus. Ce soir, Dieu apportera cette solution. Dieu apportera cette force. Qu'est-ce qui va apporter le surnaturel dans ta vie? Je vous ai lu encore, je vous lis encore. Idée d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un bond. Et il se leva d'un bond et marcha. L'impotence est partie. La puissance est venue. Ce soir, le désespoir va partir. Ce soir, toutes tes faiblesses vont disparaître. Et comme tu écoutes la parole, lève-toi tout d'un coup. Comme tu dis, oui Seigneur, je crois. Cette parole me parvient, la force, le salut, pour t'amener à tenir droit, tu l'auras au nom de Jésus. Physiquement ce soir, tes os faibles recevront la force et ton ventre, gros ventre, comme s'il y a quelqu'un de, quelque chose dedans, comme le commandant vient, ces choses qui sont dedans vont disparaître au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, quand tu entendras la parole ce soir, soyez ouverts tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Et cette main raide, qui n'arrive pas à s'étendre, tu vas le faire ce soir. je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas là, va disparaître de ta vie. Je ne peux pas tenir debout. Ça, c'est passé. Je ne peux pas voir. Ça, ça va passer. Je ne peux pas entendre. Ça va passer. Je, je ne peux pas me courber. Ça va passer. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas courir. Ça va passer ce soir. Ça vient pour toi ce soir au nom de Jésus. Maintenant, voyez ceci, voyez ceci. Paul, en le regardant, a dit d'une voix forte, il n'a pas touché, il n'a pas secoué, il n'a pas mis de l'huile sur lui, il n'a rien fait. C'est la parole. Pourquoi? Parce que Paul, l'apôtre, a été rempli de Christ et de l'Esprit de Christ. Laissez-moi vous expliquer de cette manière. Quand vous devenez chrétien, vous étendez vos mains comme ça. Est-ce que vous me voyez là-bas? Vous étendez vos mains comme ça et vous voyez Jésus-Christ qui entre et il entre en vous et ses mains entrent dans vos mains, sa tête entre dans votre tête et son tronc, son corps entre dans votre corps et ses pieds entrent dans vos pieds et maintenant vous êtes habité par Christ. Quand vous êtes sauvé. Et maintenant, tout ce que vous dites maintenant sera la parole de puissance, sera la parole d'autorité, sera la parole de solution. Parce que ce n'est pas vous qui parlez, c'est Christ qui parle en vous. Et comme je suis debout ici, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui vous dit, levez-vous droit sur vos pieds et la puissance viendra et vous allez vous lever au nom de Jésus. Christ vous parlera. La même puissance qu'il avait à la création, cette puissance de la création va parler ce soir et dira, lève-toi droit sur tes pieds. Et alors, toutes tes faiblesses, tes infimités, tes maladies et les maladies, l'impotence, tout va disparaître. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? le salut vient, le pardon vient, la rédemption vient. Ça viendra pour toi. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant. Le salut, le pardon, l'évangile. Je vous ai dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu veux ce salut maintenant, si tu veux ce pardon maintenant, si tu veux cette liberté maintenant, et tu dis, je ne veux plus être impotent, je veux avoir le salut du Seigneur qui me donnera la force spirituelle partout où tu es. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Ça ne va pas te dépasser. J'ai dit, ceci ne va pas te dépasser. Partout où tu es, à gauche, à droite, devant moi ici, derrière là-bas. Tu veux ce pardon maintenant. Et tu veux que les impossibilités, toutes les faiblesses, tu veux que les infimités, que tout disparaisse. Pour que tu aies la force du salut, que tu aies la puissance de l'évangile dans le salut. Que cela vienne dans ta vie maintenant. Lève-toi maintenant comme tu lèves ta main. Lève-toi partout où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Levez-vous. le salut est venu. Le pardon est venu. Levez-vous maintenant. La rédemption est venue maintenant. Levez-vous maintenant. Vos péchés de passé, le Seigneur va pardonner et il vous donnera une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté de vie vient maintenant pour toi. Partout où tu es, lève cette main-là. Si un garçon, une fille, le salut est pour toi. Et voici le moment de tenir ferme. Ne permet à aucune chose de distraire ton attention. Le salut, le salut. Parle au Seigneur comme tu lèves ta main, comme tu es debout. Parle au Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ dit, voici, je tiens la porte et je frappe. Je tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, dans ce message que tu écoutes, c'est sa voix. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je, je, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais le fortifier. Lève ta main et lève-toi. Partout tu es, en ligne, voici ton moment pour le salut. À la maison où tu es, là où tu, dans ton église locale là-bas où tu écoutes, sur un champ où tu écoutes, dans la chambre d'hôtel où tu écoutes. Partout tu es maintenant, lève tête, mais là. Concentre-toi, prête attention. Ne regarde pas à gauche, à droite. Comprends que maintenant, le salut est venu. Ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Le salut est pour moi. Et ce qui était impossible pour toi avant, avant, pour marcher dans la droiture, pour marcher sur le chemin étroit qui conduit au ciel tout cela sera possible maintenant. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne, j'abandonne ma vie à Christ complètement. Donne-toi à lui, alors tu vas croire Pas la grâce que vous êtes sauvé au moins de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. N'attends pas pour, avoir un sentiment, pour suer, comprends simplement Dès que tu t'attaches au Seigneur, il est mon sauveur, le salut va venir. Parle au Seigneur maintenant. Dis Seigneur merci, je sais que tu l'as fait. C'est fait Seigneur, c'est fait. Lève cette main là toujours, comme tu es debout. Je vais prier pour vous maintenant Père. Au nom de Jésus, nous te remercions à cause de la paix que tu nous as lancée et ce salut ce pardon, cette rédemption, c'est pour tout le monde. Pour quiconque invoque le Seigneur, je prie Seigneur, selon ta promesse qui ne peut faillir, pardonne à tout le monde au nom de Jésus. Et je prie que la force, la puissance et la colonne vertébrale qui viennent avec le salut viennent pour chacun maintenant au nom de Jésus. Et je prie comme le salut vient maintenant, et qu'ils retournent à la maison, partout ils iront, que la puissance pour tenir droit, la puissance pour tenir dans la justice, la puissance pour tenir, se distinguer, la puissance pour tenir comme un enfant de Dieu distinct. Accorde à chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. C'est faire. J'ai dit c'est faire. Dis, je suis sauvé. Que le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nos conseillers, occupez-vous de ceux qui se sont levés et qui ont décidé pour Christ dans nos différentes églises, dans les nations, donner les filles de décision à ceux-là qui se sont levés ou qui ont levé la main pour manifester leur décision de donner leur vie à Christ, donner la fille de décision à remplir. Faisons-le rapidement accueillons, occupons-nous des nouveaux convertis, donnons-leur la prise des décisions. aidons-les, si possible, à la remplir. Aidez les gens à remplir les informations requises. Nom, prénom, quartier, maison, le nom ou le surnom par lequel on te reconnaît dans ton quartier, vous autres qui êtes, êtes en ligne. Il y a un lien, cliquez dessus, le lien qui est affiché. Cliquez et remplissez le formulaire et renvoyez-le. Nous voulons vous aider davantage spirituellement. Le Seigneur fera de cela une relation communion bénie. Donc, renseignons toutes les informations afin de recevoir davantage du Seigneur, comme nous entrons en contact avec vous, pour plus de bénédictions. Renseignez toutes vos informations sur les fiches et les, et les formulaires. Vous qui êtes en ligne, remplissez le formulaire qui est disponible en ligne. Connectez-vous et continuez à jouir des bénédictions du Seigneur. La solution divine va continuer à couler dans votre vie. Nous tous qui sommes assis, Soyons dans l'esprit de prière. Dieu a de grands miracles pour nous ce soir. Notre Père dans le Seigneur, notre pasteur reviendra bientôt pour prier pour la solution divine. Et tu seras participant. Tu recevras ton miracle. Tu recevras ta solution ce soir. C'est la soirée de solution. Tu es sur le territoire de la solution et vous êtes connecté au territoire de la solution. Au dernier Amen et après le témoignage, témoignage, après la prière, nous aurons des témoignages. Et ensemble, nous allons adorer Dieu. Ensemble, restez connectés. Continuez à prier. Et dites au Seigneur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous il a la solution à chaque défi, à tout problème, à toute montagne. Le grand Dieu des cieux a la solution divine. Vous recevrez. Tu vas recevoir. Nous tous, soyons assis. Continuons à prier. Vous qui êtes dans les autres églises, continuez à prier. Vous qui êtes connectés en ligne, continuez à prier aussi. Restez connectés. Continuez à prier. C'est un moment de prière aussi, pendant qu'on reçoit les nouveaux convertis. Donc, euh, soyons dans l'esprit de prière. Donc, ceux qui s'occupent de nouveaux convertis, faisons-le rapidement. Donc, euh, occupons-nous rapidement des nouveaux convertis en attendant la prière pour les miracles. Continue à prier pendant que les surveillants s'occupent d'un nouveaux convertis. Nous soyons en esprit de prière. La solution divine pour tous. Tu recevras pour toi. La solution divine pour tous. Hein. Espérer. Dieu a promis le faire. Il le fera. Il te le donnera. Tu recevras. Et ce sera permanent. Ce soir, continuez à prier, continuez à espérer la solution divine. Continuez à vous occuper des nouveaux convertis. moment de prière, moment de conseil. Les bénédictions pour toi, les miracles pour toi. Ta solution, c'est ce soir. Le problème spirituel, les problème physiques, les problèmes sociaux dans les affaires, dans le travail, l'emploi, solution as la solution ce soir. Tous les défis, la solution, quelles que soient les montagnes, la solution, miracle pour toi. Continue à prier. Continue à espérer. Continuez à prier, continuez dans la prière. Continuez à prier, à espérer. Toujours en esprit de prière partout nous sommes. Levons tous maintenant pour recevoir la solution divine. L'homme de Dieu vient maintenant. Préparez-vous. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai dit gloire à Dieu. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Sa solution vient pour toi maintenant. La puissance, la guérison, la délivrance, le miracle, les signes et les prodiges viendront sur ta vie maintenant. Rappelle-toi, rappelle-toi, l'apôtre a dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds, pas de touche, pas de contact physique. Il envoie la parole et c'est arrivé. Et ce sera ton tour maintenant. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les maladies incurables seront, brisées. La puissance de Dieu viendra sur toi. Lève ta une main et impose la deuxième main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir. Nous savons que tu n'as pas changé. ta puissance n'a pas changé promesses n'ont pas changé. Et nous savons que tout ce que nous demandons au nom de Jésus sera accordé en ce moment. Pour quiconque ici, Seigneur, pour quiconque là-bas, et pour tous ceux qui écoutent connectés, que ta, puissance, ta puissance est connectée avec eux maintenant. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que cette solution divine vienne pour chacun au nom de Jésus les yeux aveugles seront ouverts au nom de Jésus. Les enflements dans le corps, sortez au nom de Jésus. Soudité, sortez au nom de Jésus. Enflements, éléphantiasis, bosse, goitre, sortez au nom de Jésus. Et je prie Seigneur, toute maladie incurable, comme cancer, ulcère, tuberculose, problème interne, je commande. Soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont de, la paralysie, AVC, je commande. Levez-vous, tenez droit au nom de Jésus. Problème de peau, maladie de peau, disparaît. Lèpre, disparaît. COVID-19 disparaît au nom de Jésus. VIH-Sida, sois guéri au nom de Jésus. Toute requête de ton peuple, réponds maintenant Seigneur, partout, au milieu, à gauche, à droite, partout, dans tous les pays, dans toutes les nations, dans tous les continents. Je prie les signes et les prodiges pour tout le monde au nom de Jésus. Et je prie miracle partout, le la manifestation du surnaturel partout. Seigneur, les témoignages dans chaque bouche. Merci Seigneur parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. La solution divine est là déjà. La délivrance est là déjà. la guérison surnaturelle déjà on n'attend plus. Fais ce que tu n'arrivais plus à faire avant. Le miracle est déjà là. Amen. Tu crois, crie Amen. C'est fait. L'homme de Dieu a dit que le miracle est où Avec toi là-bas. Examine-toi alors, examine-toi. Et sois pour témoigner. Ne t'en va pas encore. Nous devons adorer Dieu ensemble. Nous devons remercier Dieu ensemble. Nous voulons écouter ton témoignage. Ne t'en vas pas encore. Reste connecté. Reste là où tu es. Examine-toi. Écris Alléluia comme tu vois le miracle. Ouvre ta bouche, ouvre, tu vas voir. Tu n'arrives pas à marcher avant. Lève-toi et marche. Sors de ta chaise roulante. Si tu as mené un soumis parle. Ils vont répondre. Ils vont entendre. Ils vont parler. Tu n'es plus paralytique. Tu étais